Saluton kai bonvenon al nia hodiaŭa Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi a gazet artikolon parton de gazet artikolo tre longa fakte pri shangjotajoj kiu estas numero 48 en la esperantisto 1891 do de nove la frua periodo de Esperanto revenas, cae oni parolas pri la regulo pri la accento sur la antaulasta silabo, char estis criticoi, kai mi legas el pagio cent de coq. Ciuni povas diri che la germana vorto geografii estas malbona kai trancias la orelon, c'ha la russo e il parola stion ci saman vorton geografia alla conate del signor ro la vorto proxima è la un nuovo momento malplacis charlie al venis al tio ci sama vorto de nia linguo con cotimoi latina tio esas proxima Cio dependas de la cutimo, ca in un, ciam ni cutimis, ira legioi de nia linguo, ni povas certigi, che se iu anta uni, et parolas la nomon de nia lingvo internazia, anstatau internazia, ci trancias nia un orelon tiel terure, kiel se io tirus carbon sur vitro. La cutimo ofte ludas gravan rolon en la vivo. Eble ni devas calculigi cun Se ni povus gin faris en ia malutilo? Yes. Cial do ne calculigi. Sed, se por parton da homoi liberigi de alcutimigio ie unu tre facile regulo, accento ciam sur l'antaulasta silabo, ni besonus multe pli grandan parton da aliae homoi. Devigi lerni cae memori multain reguloin, sen ia regulo memori apartan accenton alia pagio, por ciu aparta vorto, Kion ni tiam devas preferi? Ni forte dubas. Ciu trovigios io ciu consilus solvi la demandum alie con ni gin solvis. To, a parte mi volas turni vian attenton alla grava rolo en la vivo Cion ludas lacutimo. Do, mi pensas che tio estas bona ocaso cum mediti crom la regulo pri la accento en esperanto. Do, la tuta aliro de Zamenhof estas tre razia, Ciar li comparas simpla regulon cun ne tiel simpla regulo la obiectiva maniero. Do, sen consideri tro grave la pri ehm, sen consideri tro grave la mm, cutimum en kai mi min demandas cu mi condutas same au ne en civi casoi, nome. Cu iam l'acutimo, nur pro la facto che ci existas, jetas antau mia vidcapablo fumum kai mi ne povas vere distingi la conturoin de la silueto e au de la figuro e to eble tiu analogio estas tro complica kio mi celas estas simple che cotimo povas malhelpi vidi clare obiettive la electon kion oni povas fari inter uno cari alia voio do chi vi pensas per tio ciò vi pensas che ni ciam devas doni prioritaton al obiettiva analizo a ocio quel foie necessas cae opportunas respecti la ciel ofte ocasas citie mi ne havas respondon, mi nur havas demandoin. Cae mi esperas che vi shatas citiun demandon. Do, mi dankas pro vi atento, mi bon desiras al vi felician vesperon au post meson, au matenon, au nocton, depende de via hor kai cae de via momento de la vivo, cien vi auscultas min, cae mi dankas che vi auscultas min. Por mi, via cesto estas tre grava, do, donun commentoin, audigu vien vocion, kai kiel ciam gis morgau kai antauen sen fine